قصيدة ذرات الزجاج للشاعرة دكتورة أمل جلست أمام مرآتي جلست أمام مرآتي أتصفح شريط رحلاتي رحلتي ومأساتي جلست أمام مرآتي أتصفح شريط رحلتي ومأساتي وأتوه وأتوه بين النظرات والبسمات وأتوه بين النظرات والبسمات وفجأة وفجأة نهضت ذاكرتي وفجأة نهضت ذاكرتي وانتبه وجداني وإذا وإذا بي صورتك كالنسر قابع أمامي وإذا بصورتك كالنسر قابع أمامي أضحك تبكي أبكي تفرح أضحك أضحك تبكي أبكي تفرح أركض تجلس أرحل تبكي أغمضت عيني أغمضت عيني لعلي أستيقظ من حلمي أغمضت عيني لعلي أستيقظ من حلمي ولكن أبدا ولكن أبدا لم يعد حلما أغمضت عيني لعلي أستيقظ من حلمي ولكن أبدا لم يعد حلما يؤركني في منامي بل صارت حقيقة تؤلمني وتعصر أيامي وأخذت السيف وأخذت السيف وانهلت على مرآتي وأخذت الصيف وانهلت على مرآتي لعلي أنهى هذا الشبح لعلي أنهي هذا الشبح من مطاردتي في كل الأوقات وأخذت الصيف وانهلت على مرآتي لعلي أنهي هذا الشبح من مطاردتي لعلي أنهي هذا الشبح من مطاردتي في كل الأوقات وانشطرت مرآتي وانشطرت مرآتي إلى كسرات صغيرة وبلورات كثيفة وانشطرت مرآتي إلى كسرات صغيرة وبلورات وبلورات كثيفة وانفجرت الدماء من يدي كالشلال وانفجرت الدماء من يدي كالشلال وسالت في أودية وأنهار وأخذت أبحث وأخذت أبحث عن صورتك من داخل بلورات الزجاج وأخذت أبحث عن صورتك من داخل بلورات الزجاج ومشت عن وجهك من بين بقايا شظايا الكسرات وأحدك في عتمة الظلام وأدقك في الملامح والوصفات وتشبث بالصورة والانكسارات وأحاول ألمس بكفي وجناتك وأسكن بي نظري في روضات ضحكاتك وأحاول ألمس بكفي وجناتك وأسكن بنظري في روضات ضحكاتك ولكن أحاول ولكن محالا أن تبقى الصورة في الأركان ولكن محال ولكن محال أن تبقى الصورة في الأركان ويعشعش الشوق بين الجدران وانعدمت الرؤية وانعدمت الرؤية من خلف الحيطان وضاع كل أمل في البقاء وانعدمت الرؤية من خلف الحيطان وضاع كل أمل في البقاء وضاع كل أمل في البقاء من خلف ذرات الدمار ودوي الانفجارات وانعدمت الرؤية من خلف الحطام وضاع كل أمل في البقاء من خلف ذرات الدمار ودوي الانفجارات وأحاول أجمع من نترات الحب وأعشق الزجاج وأحاول أجمعه من نترات الحب وأعشق وأعشق الزجاج واختلط الشفقات الأشواق بالأحلام وأخلط شفقات شفقات الأشواق بالأحلام فأصنع مرآتي لأرى بها صورتك مرسومة في وحداتي وأحاول أجمع من نترات الحب وأعشق الزجاج وأخلط شقافات الأشواق بالأحلام فأصنع مرآتي لأرى بها صورتك مرسومة في وحداتي مع تحيات دكتورة أمل العربي